intro này mới nha ờ cái intro này mới nè intro này mới nè intro mới intro mới hấp dẫn vậy cái intro này rất là mới luôn hay cái này đậm chất uh... tuyết rơi này đang tưởng tượng đến cái cái uh... gió lạnh mùa đông ở miền bắc các bạn nhỉ Hòa wow, cái intro này mới này hay Hòa wow, cái hòm thính này Hòa wow. cứu cứu cứu invite cứu cứu cứu cứu Hòa cứu đi tôi cover cho Hòa wow. à, quả tên lửa kìa cái này chế độ ban đêm nhở Wow, sấy x3 hay vậy Sấy x3 luôn cơ chứ Kết quả tên lửa này chuẩn bị phóng hay sao các bạn nhở À trên máy bay này Ồ ngũ ba luôn kìa Wow mặc cả áo áo Áo khoác cơ đấy Áo khoác mùa đông kìa Áo phao Wow nổ xe và còn lại ba người các bạn nhỏ Bơm máu cơ chứ Đoàn tàu chạy À quả bom các bạn VK Vikenji Vikenji Wow Đây là có thể là map nó giai đoạn thứ hai giai đoạn test thứ hai ạ uh, ờ, PUBG ừ, rồi đó vẫn là thế nhở? wow hay thử tự dưng nó lại cập nhật thế ô oh. unit app open ô oh, sao vậy ở à đây đây được đây ok go chắc là server test này nó sẽ là server test màn cập nhật tiếp theo nữa các bạn kiểu thế server test trời ơi ông nào ông nào gọi điện giờ này cơ chứ 上局真是穷疯了， <laughs> 是是不是穷？是吧？您紧张吗？嗯？嗯？你好，兄弟。 嗯，哇，不是吗？打野吧，这个地方进城区活不下来了。跳吧，跳吧。来，我们下来的时候。 cho mình sẽ nhảy cung ngoài này không biết ngoài này có người không thường thường ngoài này có rất nhiều người nhé nhé幺六五那边有一个，我靠，野区全人，我操！就学地图打那个 打城区的话不好打，而且还可穷，还不如打野。我感觉也是。哇，我这一局爽啊！落地三级包，然后 G 六三，还有个六倍镜，肥了呀！ 好久没有碰到过这种情况了。我操！一晚上都没有看到个，终于看到个枪屁了。你们要什么东西？咱大家说一下。 没有什么喜好，一会儿可以帮忙捡一下。七六二吧。什么意思？你要子弹了吧？七六二的枪啊，什么的都可以。 哇，有点真实啊！哎，这这边还是圈儿呢。枪屁股，我帮你们带了一个。我也帮你们带了一个枪屁股。那这边城区我先不打了啊，我没法打，我一个人。可以，咱先搜一会儿，然后汇合再去打城区。 因为我刚才看的时候，大概有两到三队的样子。四号点你们没舔吗？四号点你们是不是没有舔？没有，没有，没有，没有，没有。 Cái này là chặt rồi hay sao nhỉ? Không để ý, không biết nhà này nhặt hay chưa? cái này nhặt rồi hết khâu 打了一晚上都没有拥有一把属于自己的 S K S， <laughs> 你就是抢了别人的是吧？谁有快扩九块帮捡，谢谢。你说 S K S，我就来了一把 S K S，我操。 可以的。哎，你们是几排啊？三呃双排。哇，这么厉害！下去能不能带上我一下？只要你不嫌菜就行。我主要娱乐的，我觉得比较和谐很重要。啊，打的东西，我觉得输赢倒不重要，别生一肚子气就好。 主要是开心是吧？对呀。对呀。谁有 K S S K S 啊？我我给你捡了一个八倍镜。哼， <laughs> 我打不了八倍，我感觉 S K S 打八倍不好打。我八倍四倍。八倍打不了没关系，他可以给你四倍。如果你四倍打不了也没有关系，我可以给你六倍。没有没有四倍。四倍，很强啊，兄弟。 我这里四倍镜还有 S K S 一套都已经给你配好了。我需要扩容，噻。谁有扩容？那个快扩。等会儿吧，讲到没听见了。对了，那个枪口补偿要吗 I V S I V e a S C O P E 哎。 យកទៅហៅវិញមិនតែអីហ្នឹង Thank you I I wow, was I was sniper Do you have a sniper? Do you have a sniper? iPhone? Sniper. I have a I have a scope. Hey. Number 2. 不是三排吗？怎么还带了个假鬼？I have a sniper。双排，双排，双。对对，我们是双排。Hello, what did you say? Wow, who the gun? no, no, no. no. sorry. I have a sniper, number two. 哎，他妈你妹呀！OK。Thank you。人问你，他说到九八 K 了要给我。一楼，你有夸扣没有？没有。没有。哇，这个也很屌啊！ 这个房区没搜过吗？我搜过了，搜过了。枪屁股要不要？什么枪屁股？我不需要枪屁股，我需要快包。二号要不要？好，三号。不要不要不要。哎，兄弟，枪屁股要不要？来来，S 来 K S 给你配了一套。哦 h no no no. 我可不可以用用我的六倍换你的四倍啊？哎呀，包里边有垂，呃，那个房子里边有垂直，就你屁股后面那个房子，你可以装 SKS。我，我有两个垂直，但我只是甩甩个括号。没有那个，太这一个吧。你看这个屋子里边一地的四倍镜。 你把它销毁掉。哎，我不打六倍了，打四倍吧，我感觉四倍好打一点。是八倍，八倍更爽。哈， <laughs> 打不了八倍，你八倍可以给那个用啊，他不是有九八 K 吗？咱们讲话听不懂。没有啊，我朋友我朋友二号啊。啊，二号，你要八倍吗？ 没有啊，我捡的他都六个一个。不是你要不要？你要不要八个？我给你给你八个。Happy happy me happy happy happy happy happy. Mình biết ngay là đằng sau này. có người. Yeah yeah happy happy. On people on people on team. 有人吗？估计有人呢、啊。哇，围墙围墙围墙。哦。On oh. team on team on team. Ồ, oh, nó nhanh thế nhỉ? rõ ràng là mình nghe thấy Ồ, người đằng sau mà